<laughs> Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? <laughs> Eh, ik wou vandaag nog even delen aan jullie dat ik, eh, zoals jullie weten, werk ik heel erg, eh, de laatste tijd heel erg veel samen met de twee kristalsoorten. Dat zijn zwarte tourmalijn en labradoriet. En ja, ik werk er dus veel mee samen. Het zijn twee kristalsoorten die heel goed bij mij passen. Ze brengen mij eigenlijk ook wat ik nodig heb. bescherming, aarding, eh, helpen mij uh, zelfzeker te zijn, eh, sterk in mijn schoenen te staan, oude angsten te overwinnen, intuïtie te versterken en zo. Dat zijn eigenlijk allemaal eigenschappen die ik heel graag wil ontwikkelen in mezelf, zoals ik al, al heb verteld aan jullie. En ehm, ik heb dus ook onlangs um, dus zwarte hier als, als ketting besteld. Dus, dus uh, zwarte en uh, ja, ik dacht het wordt ook al meteen heel warm nu. Ik heb hem nog maar eh, pas eh, rond mijn nek gedaan en hij, voelt al heel erg warm aan. Dus het is echt wel een, steen, een kristal die ik heel erg nodig heb. Die mij ook heel erg gaat helpen, heb ik het gevoel. En uh, ik heb een armbandje dan van Labradoids. Um, ehm, Ook besteld. En ja, ik, ik wil heel graag eh, met dit kristal samenwerken. Dus eh, ja, ik heb nu een, eh, zowel rond mijn nek de zwarte tourmalijn en rond mijn armen, en rond mijn pols heb ik ja, labradoriet. Dus ja, dat wil ik vandaag even graag met jullie delen. Ik heb jullie al een vorige video verteld dat ik niet meer elke dag iets ga posten. Ehm, omdat ik eh, heel erg aan mijn, met mijn transformatieproces bezig ben. Ik neem heel veel tijd voor mezelf eh, om alles goed te laten inwerken. Maar eh, zoals nu weer, als, als, ik iets te vertellen heb, zal ik nog altijd van een video met jullie delen. Dus jullie zullen mij nog zeker en vast nog regelmatig horen. En ehm, ja, bij deze wens ik jullie allemaal nog een hele fijne tijd toe en heel erg veel liefst van mij.